ios девелопер в пошуках онлайн роботи it компанія Remote Employees надасть тобі можливість працювати на європейському та американському ринку. Тільки уяви, як ти прокачаєш свій скіл. Що будеш робити? Створювати додатки для пристроїв Apple. Що треба знати? Англійську мову, Swift, Xcode, а Objective-C буде плюсом. Nope. Але. Якщо немає досвіду, ми допоможемо тобі розвиватися. І хто знає, можливо, саме ти твориш наступний революційний додаток, що стане популярним на весь світ. А для початку запиши відеорезюме про себе англійською мовою та надішли нам на сайт Remote Employees. Чекаємо саме на тебе.